가자디 자기는 첫! 에 무릎에 가리가 지나가는 Начали. Начали. Ой. Ой. Не болды саған? Сүйсің, мені бұл жашаудан да жақсы көрем да айтшы ғана ғана айтшы. Болмайды екен мына. Қолым Атың ким Атың кім? сенің өрік бар ма ей айтып қойын, нұрбек сен мен ушинтип басындып маған қиын боло бере турган болсоңчу айтып қой мен жанагы эме курстарга барам дечи эле неле неле эмичи нурбек айтып қойын. мен мага дагы бир жолу басындып мага дагы бир жолу кыйын болчу болсоңчу э мен 모셔지는 착한 짓인데 뜨등 біз көрінген бір актерлар тағдайрыз қач қач жоқ ақша кел а кел өткет өткет не не деген тішім маған не 1 2 3 1 2 3 4. <laughs> Раз, раз, раз, два, три, четыре. Кеттік. Ой, сылмас ойбайке мың сом мың сом чыкпай атат го кайра эле недостача кимге дагы бирөөгө сдачныйга берип я. башка кайра Мына баланы кылып тура. жүрмөсүң неге билмексиң жөт дегенде мен сеңизчи билдирбей турайын бурдун буруштурсун